Soy Alexis Álvarez, tesorero por más de nueve años en una institución bancaria y estoy aquí para apoyarte y ayudarte en lo que necesites y guiarte por este hermoso camino que es el de cajero bancario. Bueno, el objetivo de este curso es habilitar y perfeccionar a un trabajador para que desempeñe una labor óptima y exitosa dentro de la institución. Acompáñame para que veamos este hermoso curso. Consta de ocho módulos los cuales se subdividen en dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son? El primero, la operatoria de caja, que es la parte fundamental donde tú recibes pagos, haces gestiones, informes, llenas formularios, etc. Y la parte inteligencia emocional o atención cliente que tiene que ver con tu persona para que tengas un buen actuar. Para introducirnos en el módulo 1, comenzaremos revisando lo que es el sistema financiero la Ley General de Bancos, el Banco Central de Chile, la SBIF, que significa la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el CERNAC financiero y, por supuesto, el lavado de activos. El servicio financiero tiene que ver con el negocio de los bancos. Te preguntarás en qué consiste. Consiste en prestar servicios de índole financieros y como tales tienen exigencias que deben adaptarse en la materia a los clientes, ya sean estos personas naturales o jurídicas. Por supuesto, a este negocio financiero lo rigen la Ley General de Bancos. ¿Qué significa? Significa que esta ley rige a todas las instituciones y bancos que funcionan en nuestro país. Una de sus principales reseñas dice sobre cómo está constituido y lo que puede hacer una institución bancaria. Lo que puede vender, lo que puede prestar y lo que puede ofrecer. Te preguntarás, ¿Quién es el banco que rige a todos los bancos? Pues déjame decirte que es el Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile es un organismo autónomo de carácter técnico y como tal dicta sus propias leyes que rigen a los bancos. Algunas funciones del Banco Central son como por ejemplo dicta normas y leyes que rigen a los bancos e instituciones financieras, emite los billetes en curso legal que utilizamos para pagar en todo el territorio nacional. Por lo anterior, podemos comprender que está prohibida la reproducción y publicación de billetes que no sean emitidos por el Banco Central de Chile. Como el Banco Central de Chile es quien dicta las leyes, te preguntarás, ¿quién es el que las fiscaliza? Pues la que las fiscaliza se llama SBIF, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es la encargada de fiscalizar y revisar que los bancos cumplan con dichas normas y leyes, para así tener un buen funcionamiento y una buena aceptación del público en general. La SBIF es muy importante para las instituciones financieras y bancos de nuestro país. Es tan importante que incluso podría aplicar una sanción o también prohibir el funcionamiento de un producto en específico. El CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor. Por el año 2012 daba la impresión que los clientes no sabían cómo pagar o qué pagar o cuánto pagar según el producto financiero que adquirían. En ese tiempo, el CERNAC se dio cuenta que los clientes de productos financieros estaban totalmente confundidos. Es por esto que crea el Servicio Nacional de Consumidor Financiero o el CERNAC financiero. Pero, ¿cuál es el real negocio que hacen los bancos? Pues ese negocio se llama intermediación financiera. Consiste básicamente en que un banco o una institución financiera toma fondos de agentes que pueden ahorrar y se los transfiere o se los presta a personas que así lo necesitan. Por supuesto, dentro del negocio financiero existe la parte fraudulenta. Esta se llama lavado de activo o lavado de dinero. El lavado de dinero lo que busca es borrar, eliminar o disfrazar el origen de un bien para convertirlo en un producto lícito. Generalmente se identifica el narcotráfico como la principal fuente de lavado de activo. Pero también existen otras, como por ejemplo el cohecho, malversación de fondos, trata de blanca, Tráfico de órganos. Existen cuatro tipos de riesgos que nos involucran a todos como sociedad. Y estos son sociales, económicos, financieros y reputacionales. Por supuesto que el lavado de activo influye dentro de la economía chilena. Le hace mal. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado cuando trabajes de cajero bancario. ¿Cómo se configura el lavado de activos? La configuración del lavado de activo se separa en tres grandes puntos y que son Colocación, estratificación e integración. La colocación es cuando se produce el delito. La estratificación es hacer múltiples transacciones para eliminar la huella del delito, como por ejemplo transferencias bancarias. Y por último está la integración, que es ya cuando el delito está totalmente integrado al negocio financiero. De verdad, querido alumno, que es un gusto haber terminado.